大家好，我是凯 a n n y 杨，在今天的讲座里，我来为大家介绍一下移民间的常见误区和解答一些常见的问题。通过观看今天的视频呢，您会系统的了解到移民间的概念、相关的要求以及豁免的法律法规的规定、常见的触发移民间检查的几种情况。同时，在今天的视频里呢，我还配有我个人原创的移民间检查的流程图。 最后呢，您还会了解到在什么样的情况下，一个加拿大的永久居民会失去他的 P.R. 身份。看完今天的视频呢，保证您有很大的收获。欢迎您在视频下方进行留言，每条留言我都会及时阅读和回复。今天的这个视频呢，是我迄今为止创作的最长的一个视频，整整一个小时。如果说您没有足够的时间在第一次能够完整的观看我的视频，推荐您在第一时间订阅我的频道。 这样一方面，您可以在后面很方便的找到我的视频继续进行观看，同时呢，在后期我每周有新视频发布的时候，您也会在第一时间收到通知。我的视频是通过 YouTube 和哔哩哔哩两个平台进行播放的。如果您是通过 YouTube 观看的，您可以点击视频画面右下角进度条上方我的头像进行订阅。 如果您是通过哔哩哔哩进行观看的，您可以点击视频画面右上方的订阅按钮进行订阅。今天我们来聊一聊移民监这个话题，也就是永久居民的居住义务。那为什么永久居民会负有居住义务呢？我们知道义务和权利从来都是成对出现的。那作为永久居民，他有哪些权利呢？首先，移民法 IRPA 的第二十七条规定了加拿大的永久居民呢。 有进入加拿大和在加拿大长期居住的这个权利啊，因此永久居民呢就负有居住义务。那可能有的朋友会说了，哎，那加拿大的公民当然也有进入加拿大和在加拿大居住的权利，对吧？但是他们为什么就不需要负有这个居住义务，可以随便在全世界的任何地方待着，是吧？那么我们说，呃，这个我们就要来看一下加拿大移民法，它对于这个呃不同类别的这个签证啊，它的一个一个管理的区分。 那大家都知道，现在如果你有一个加拿大的访问签证，其实你可以在一个长达十年的时间段内，每一次啊多次的进入往返加拿大，每一次来加拿大的时候呢，你都可以至少居住长达六个月的一个时间。而事实上呢，如果你比方说你有一次你来了加拿大，你住了六个月之后，你有一些原因，你说哎我还想再多住呃五个月，再多住一段时间，没问题，你还可以向移民部，你人在加拿大之内，你不用离开加拿大。 你在六个月届满的时候，届满之前，你可以向加拿大提出申请，说，哎，我还想再多住几个月，你还可以延长你的居住的时间。那从这个角度来讲，其实如果说你并不是想要到加拿大来永久居住的、长期居住的这样的一个目的的话，其实呢，你都用不着申请这个加拿大的永久居民，对吧？你都用不着申请移民。那么，我们知道这个加拿大的永久居民的移民间现在。 每五年的时间里只有两年的一个要求，那实际上如果说你这个五年当中你你每每次你要住半年，那么其实这个访问签证都够用了，是吧？所以这个就是为什么加拿大的这个移民法它会要求有永久居民有这样的一个居住义务。那么因为你在大家在申请这个加拿大的移民的时候，申请加拿大的 PR 的时候，其实你已经向加拿大。 政府表达了你有这个意向前来加拿大的永久的一个居住啊，那么这也是呃加拿大作为一个管控永久居民的一个一个一个有效的方法，因为如果假如说啊，我们说他如果没有这样的一个约束，那可能会有很多的人他在获得了加拿大的永久居民之后。 他不在加拿大居住啊，他永远都不在加拿大，可能十年里都想起来来一回啊，想不起来他就他就他，但是他实际上一直都是加拿大的永久居民，但是他并没有在加拿大居住。那么作为加拿大的政府，他也就从宏观的角度来讲很难去管理这个这个这个事情。那么加拿大的公民当然就不一样，因为公民他的这个呃，他他他没有办法有这样的一个限制，是吧？限制加拿大的公民你不可以离开加拿大或者怎么，这个限制就从。 呃，人权与自由角度的角度来讲，或者是从整个宪法的角度来讲，它都没有办法去做这种的限制啊。OK，那我们今今天呃接下来呢，详细来了解一下加拿大移民法对于移民间，也就是永久居民的居住义务都有哪些具体的规定。首先，移民法 IRPA 第二十八条的第一款啊，它规定了永久居民呢必须在每个五年的时间段内，每个五年的区间内要遵守居住义务。 那这里呢，就存在一个第一个非常常见的一个理解上的误区。那么很多人呢，会把这个每每五年的这个时间段，它理解成每隔五年。我们来看一下这个呃移民法的字面的这个描述，它用的是 every five year period，啊，就是每一个长达五年时间的时间段啊。那么如果是每隔五年，英文应该怎么说？应该说 every other five years，是吧？那么 每隔五年的意思就是说，从第一年到第五年，从第六年到第十年，这叫每隔五年。那每五年的时间段指的是从第一年到第五年，第二年到第六年，第三年到第七第七年，等等等等等啊，以此类推，是这样的一个时间段。但但实际上这个是一个好理解的方式。实际上根据移民法的规定呢，它并不是按年来算的，它是精确到日的。什么概念呢？我们都知道，每五年的时间总共是一千八百二十五天。 那实际上，这个要求是指的什么意思呢？是指的从第一天到第一千八百二十五天这个时间段，你要满足两年；从第二天到一千八百二十六天这个时间段，你要满足两年；从第三天到一千八百二十七天这个五年，你要满足两年的一个要求。这个才是这个移民间的一个正确的理解啊，而不是说呃，像刚才说的，从第一天到一千八百二十五天，从。 第一千八百二十六天到三千六百五十天啊，不是这样的一个一个一个理解的方式啊，大家一定要明确。第二款呢，说接下来的这些条款呢，来负责啊说明这些具体的具体的说明这个居住义务。我们来看一下有哪些。A 项，如果这个永久居民呢，他在每一个五年的时间段内啊，他至少在其中的七百三十天内。 进行了怎么样的一个活动，他就算是遵守了这个居住义务。那么，进行了哪些活动？我们来看一下。第一种，他们人在加拿大；第二种，他们在加拿大以外陪伴的一个加拿大公民，这个加拿大公民呢是他的配偶或者是他们的父母。如果这个当事人是一个孩子的话；第三个，他们在加拿大以外受雇于一个加拿大的 business 啊，或者是一个。 联邦公共行政管理机构，或者是一个省的公共服务机构，而且是一个全职的，呃，受雇于这个机构。那从这个第二项呢，大家就可以看得出，这个移民间的它有一个特点，它是个人管个人的啊，它说付的很详细，就是说，如果你在加拿大以外，你陪伴的是一个加拿大公民，公民是谁呢？是你的配偶，或者是如果是你是一个孩子，那么你陪伴的是你的父母啊，这样子都算是你符合移民间的这个要求了。那么 这里头就就谈到了一个问题，因为大家都知道，在申请移民的时候啊，我们有一个叫主申请人、副申请人和孩子，孩子和孩子，我们也有有的时候也叫随缘啊，副申请人有的时候也叫随缘，有这样一个概念。那么在申请移民的时候，我们会根据具体移民的这个具体的项目的要求，比方说你要满足这个呃具体的要求，有年龄的要求，有学历的要求，有工作经验的要求，有打分的要求，等等等等。那么这个要求是谁来满足呢？是？ 主申请人啊，一个人来满足，那么一个人满足条件申请移民，全家一起移民，这是申请移民的时候的一个概念。但是当你申请完移民之后，都拿到枫叶卡了之后，那么枫叶卡呢就不存在这个概念了。说啊一家里头一个人满足了每五年里面两年的这个要求，剩下的人都满足这个要求，没有没有没有这样的一个概念啊。那么移民间呢是个人管个人的，大人管的大大人的孩子管孩子的啊，每个人都各不相干，这是一个很重要的一个概念。 那么，还有的人会提出来说，看到这个第三第三项之后呢，会说到这个什么样的加拿大的 business 啊，加拿大的生意，加拿大的商业啊，什么样的一个商业可以符合这个要求？那后面说的这个呃行政的这个联邦的公共行政管理机构或者一个省的公共服务的机构，这个就比较好理解啊，联邦的政府、省政府。 啊，他们外派到加拿大以外的这个人员，这个就比较好理解，我们就不做过多的解释。啊，后面我们会对这个什么样的加拿大的 business，什么样的加拿大的商业生意啊，会呃可以符合这个移民间他派在海外的时候，我们会有一个更加详细的说明。那么虽然我们说呢，移民间是个人管个人的，大人管大人的，孩子管孩子的，但是实际上作为一个家庭来说呢，那么他们还是有相互的关联的关系。那么比方说第四项，当一个家庭当中的一个人啊，他 在加拿大以外啊，受雇于这个呃刚才说的这个加拿大的生意也好，这个联邦的公共行政机构也好，这个省的公共服务机构也好，那么他的配偶和孩子啊随随着他，伴随着他一起生活在加拿大以外的时间，作为配偶和孩子都算作是符合移民间的情况啊。那么第五项，呃 IRPR 啊这个 regulations。 可以提供其他具体的遵守这个移民间的方式。那我们来看一下这个 LPR 的具体的规定。那么移民法 LPR 第六十一条的第一款啊，它对于刚才提到的这个加拿大的商业有了具体的界定。那它包括几种情况啊？第一种情况第 A 项，它是一种一个公司，以及 B 项，它是一个企业，或者是 C 项，它是一个组织啊，或者是一个企业。 那具体的法律条文我就不念了，我来讲详细解读一下这个是什么概念，因为它把加拿大的这个符合要求的加拿大的这个商业生意啊，它分为三种不同的类型。第一种是一个公司啊，一个 corporation，这个 corporation 呢是按照加拿大的法律啊，或者是某一个省的法律啊来建立的，并且呢，它在加拿大呢有一个持续的运营。 啊，有这样的一个状态的这样的一个 corporation，一个一个公司，这是第一种情况。第二种情况呢，是一个企业，一个 enterprise，一个企业。而除了前面说过的这种第一种的情况的这种公司以外呢，那么这种企业呢，它也是在加拿大有一个持续的经营，并且呢还要符合几个条件。第一个条件是，它必须能够产生收入啊，同时呢。 这个这个这个企业的它的经营的目的是为了赚取利润啊，这是这是第一个条件。第二个条件呢，就是这个企业的超过半数的这个股东这个所有人啊，他是由加拿大的公民或者是永久居民来担任的啊，必须同时符合这样两个条件才算是符合要求。这是它规定的第二种的情况。那么第三种情况呢，它是一个组织啊，根据加拿大的法律或者是某个省的法律，它是。 呃，创办的一个组织啊，或者是一个企业，所以大家可以看到，这个移民法它规定规定的还是很完善。那么可能会有一些，比方说这个呃非营利组织啊，它慈善机构，它也聘请了一些、聘用了一些加拿大的永久居民，然后把它由于某种原因派到加拿大以外去工作了。那这个时候你不能说把他们排除在这个呃移民间的这个范围之内，那之外那就不合适了，对吧？所以，那么它它有这个 C 项啊，它它它说了这个。 一个组织和一个 enterprise，一个企业啊，但是呢，在这种情况下呢，他就没有对这个组织或者是企业有了更进一步的这个限制和规定和要求。那这个时候，大家是不是就会觉得，哎哎，我是不是可以考虑钻钻一下这个漏洞，然后我就按照这一条的要求，哎，我能创办一个企业，我能符合这个要求。那我们接下来来看，那么移民法 LPR 第六十一条的第二款啊，他说了。 为了明确的起见啊，这个加拿大的这个生意不包括一种生意，什么生意呢？这个生意的创办呢，主要的目的就是为了让一个永久居民在加拿大以外居住的时候，好来符合他们的移民间。那么看到这一条的要求的时候，大家就明白了，刚才说的第三种的情况呢，其实是从这个法律的角度来讲，其实是给前两种情况呢做了一个弥补，做了一个有效的弥补，但是。 不是大家说随随便便就可以引用第三种情况来豁免这个移民间的情况啊，因为这里头说了，你你不能说我 <laughs> 我我我登陆了加拿大之后，我我注册一个空壳公司，然后我什么也不干，然后我就走了啊，我就回中国了，然后过了多少年以后，我我的枫叶卡都过期了，然后我就说我是在加拿大有这样的一个公司，然后我是公司把我派回来的，那你这样子就呃解解释不通是吧？对吧？所以这个第三种情况呢？ 呃，通常来说，我就是主要是像我刚才说的，什么一些这个非政府的机构啊，这个非盈利的机构，他们把你派到这个中国以外的地，呃，加拿大以外的地方去啊，这样子来算是符合移民间。那么，通常的情况下，主要我们是用前面的两种情况来，呃，符合这个来说明这个我们申请人符合这个移民间的情况。那么，移民法 IRPR 第六十一条呢，它除了对于这个加拿大的这个生意、这个商业， 它有了这些明确的规定之后呢，它还对于这个、这个、这个受雇于这个加拿大的这个商业的这个情况呢，它还有了进一步的明确和界定啊，是什么样的一个情况，这个雇佣关系是怎么样的一个关系的情况，它才能够符合移民监的要求。我们来看一下，那么这个是移民法 l p r 第六十一条第三款的这个法律的全文啊，具体的文字我就不念了。 我来跟大家详细分析一下这个这这个条文的具体的意思是什么啊？那么他说了，为了这个满足移民间的这个情况，如果他是属于移民法 l p a 第二十八条第二款第 A 项的这个情况啊，受雇于一个加拿大的这个 business 的这个情况的话，他必须满足几个要件，我们来数一下哈。第一个要件呢，他必须是全职的啊，这是第一个要件。 第二个要件呢，是它的主体，它的这个雇主必须是一个加拿大的生意，或者是一个加拿大这个联邦的这个公共服务机构，或者是一个省的服务机构，这是第二个要件。那么，呃，它还有一个要求，就是说，这个这个雇佣关系，它的本身它是一个什么样的雇佣关系呢？就是这个永久居民呢，他要么是刚才说的这个第二个要件的这个雇主的直接的雇员，或者是。 他是给这些雇主呢有一个合同的关系来提供一些服务，比方说因为加拿大，呃，我们知道加拿大的就业形态很多，它不是以这种呃说这个固定的打工的这种形式拿工资的这种形式为主体的一个经济结构，它有很多人他都是以自雇的形式，尤其是 IT 行业的一些公司，比方说啊，我们公司要开发一个程序，然后你是一个程序员，那我就。 呃，给给你一个合同，然后你帮我来编编一部分的，负责编一部分的代码。那你虽然不是我的直接员工，我也不给你交这个 EI，交这个交交这个交这个与雇主雇主保险，但是呢，呃，实际上我们还是一个一个一个雇佣的关系。那么他把这个关系呢，也包含在这个第三个要件里面啊。那么，并且呢，还有第四个要件啊，他被这个雇主派到这个。 加拿大以外去啊，分配给他一个一个加拿大以外的一个一个工作啊，还是一个全职的条件，作为并且这个这个分配这个工作的这个内容呢，是作为他这个雇佣啊雇佣关系或者是这个合同的一个部分一个条款啊一个条件，比方说我我聘请你呃的时候，我们就说好了，这个合同里面就有这么一条，说我我可以把你外派到。 啊，某个地方去啊，多长时间或者是怎么样？那么它还必须符合这样的一个要件。那么符合到什么情况呢？它还有接下来继续三种的情况来来来来做规定，我们来看一下。那么第一种情况就是把你派到一个加拿大以外的一个岗位上。第二种情况呢是把你派到加拿大以外的我们的一个附属的一个企业，比方说加拿大的一个母公司啊。 他要在这个中国成立一个子公司，他可以把你派过去啊，作为这个子公司的这个这个人员。那么第三种情况呢，他是一个加拿大的生意的一个客户啊，或者是这个在加拿大以外的公共服务的一个一个机构。那什么这个这个问题怎么来理解呢？比方说，我这个企业，我我比方说，我卖了一台设备，我到中国去，我卖了一台设备给中国的一个客户。 然后这个设备呢，呃，需要运、需要维护，或者说这个设备坏了需要去维修。然后我聘我你是我们的员工，那我把你派到中国去帮我的客户来修理这个这个设备，是吧？那么你其实既不因为我们公司在中国，我们没有分支机构，我们没有办公室，我们也没有子公司，我们什么都没有啊，所以。 把你派到中国去的时候，那么你就不能说你还是在我们公司工作，对吧？你实际上是在我的客户、我们的客户那里去上班。但这种情况呢，他也说得很明确，也是符合这样的一个一个范围啊。那这样就是，呃，移民法呀，PR 第六十一条的相关的对于这个这个这个加拿大的生意和这个雇佣关系的一个进一步的一个明确的一个界定。那么第四款啊。 他对于这个永久居民在陪伴自己的这个配偶或者是自己的父母在海外居住的这个时间，也有进一步的明确的规定，就是说，你陪伴这个呃公民也好，或者是被外派到这个加拿大以外的这个永久居民也好啊，你陪伴他们日常一起居住的每一天啊，都算作你符合移民间的每一天。这是什么概念呢？比方说。 可能你你你们可能比方说呃一起回到中国了，但是可能你们比方说在不同的城市，你们可能在本来本来是在不同的城市工作，那么其中可能有一个人是加拿大的这个 business 派到，比方说派到北京去工作了，但是他的配偶呢，他实际上可能是在上海工作的，那么他们两个人就没有日常每天生活在一起啊，可能比方说周末或者是节假日的时候才聚一聚，那这样的一个情况呢，显然就不算是这种情况啊。 那如果说孩子呢也是一样，那当然如果说你你你们平常都是一起在一起生活的，但是周末的时候呢，可能呃其中的其中的配偶可能会带孩子去他的爷爷奶奶家或者公公姥姥家，哎，过一个周末过个两天，那这两天呢当然是算你们在这个日常 ordinarily residing 就是日常一起生活的一个时间，这样就是算的。但是像我刚才说的，如果是两地分居的这种情况，那么这种情况就是不算的啊，所以它规定的是非常非常的详细。 第五款啊，一个永久居民啊，陪伴他们的配偶或者是父母的人呢，他们是符合这个移民间的要求的啊。如果说他们陪伴的这个配偶或者是父母本人是符合这个移民间的条件的，什么意思呢？就是说，假如说一个妻子啊，她的丈夫是被加拿大的这个生意派到中国去的啊，然后他们也就她妻子也就跟着丈夫一起回到了中国啊，一起生活，那么。 只要她的丈夫符合这个移民监的要求的每一天啊，那么这个妻子也就也就继而啊符合了这个移民要要求，符合了这个移民监的要求每一天。但这里头，假如说出现了一个状况，比方说她这个丈夫派到中国去之后，工作了半年，半年之后呢，哎，他们决定解除劳动关系了。这个这个可能丈夫觉得说，哎，我可能找了一份更更收入更高的工作，我就不想给这个加拿大的这个这个生意这个。 这个继续工作了，那那我就脱离了这个这个加拿大的这个雇主了。那从他脱离加拿大雇主的这一天开始，他自己呢往后的每一天都不算作这七百三十天里面的一天。作为他的妻子呢，也就继而啊，从而也他每每经过的每一天，他也不再继续符合这个移民间的这个条件了。所以这一点要要要明确一下。第六款啊，我们在移民间当中。 提到的陪伴父母在加拿大以外居住的这个孩子，他这个孩子到底是什么意思呢？这个孩子呢，都是指的，第一呢，他是小于二十二岁的，小于二十二周岁的这样的一个年龄；第二呢，他单身啊，他没有配偶。这个呢，就是加拿大移民法呢对于这个孩子陪伴父母在加拿大以外居住的时间符合移民间的一个明确的一个规定啊。 这个也很好理解，是吧？因为比如说你的孩子虽然可能只有二十一岁，但是他已经成家了，已经结婚了，他和他的妻子应该生活在一起，是吧？啊，当然你可以说我们，哎，我们一大家子人一起生活在一起，那当然也是也是事实上是一种可能的情况。但是加拿大的政府他不可以把这种情况作为一种明确的规定，说啊，这个年轻人孩子们他都已经结婚了，然后为了符合我这个移民的要求，他非还非得要跟这个这个这个岳父岳母一起生活，那这个就就就就有点。 不不太不太合适，是吧？这是这个移民法的一个规定。那讲到这里呢，这个 LPR 的第六十一条我们就讲完了。我们接下来继续看一下移民法 LPA 的第二十八条还有哪些规定。那么移民法 LPA 第二十八条的第二款的 B 项啊，它把这个永久居民呢来表明他符合这个移民间的要求呢，分为两种情况。第一种情况是他们已经成为永久居民，但是还不到五年啊，新的移民啊，他们不满五年，那么。 他们只需要证明他们可能啊，可以在这个成为永久居民后的第一个五年的时间里满足这个要求就可以了。这是什么意思呢？就是说，当你刚刚成为加拿大的永久居民，然后你离开加拿大，然后你又返回到加拿大的时候，你说这个时候才过去了一年， <laughs> 我怎么可能在一年里面在加拿大住满两年呢？这这不可能的事情，对吧？所以这个法条的这个时态，它用的是这个未来时，一般未来时啊，就说你。 将够将将来能够满足这个移民证的要求就可以了。那么，比方说你第一个五年的时间，你离开了加拿大一年、两年、三年，那你回来的时候都至少还剩两年以上。那么，当然我们就相信你是能够满足这个移民证的要求。但是，如果你成了加拿大的永久居民之后，没住几天，然后你就走了，走了之后，然后你一直啊离开加拿大，一直离开了，比方说三年半，还剩最后一年半的时候你回来了。 那这个时候你说，哎，我还能够继续满足加拿大移民条要求，那就不可能了，对吧？因为你，你只剩一年半的时间，你在一年半的时间里头，你没办法住满两年的一个时间，所以这个是对于一个新移民啊，第一个五年里面的一个要求。第二种情况呢，就是对啊老一点的移民来讲呢，就是如果他们在这个每一次检查的时候啊，在这个每一次检查的时候的前五年的一个时间时间段内。 他们已经已经满足了这个移民间的要求，那么他们就算是遵守了这个移民间的要求。接下来第二款的 C 项啊，他说如果一个 officer 啊，他进行这个当当一个永久居民，他没有办法在加拿大住满两年，他也不满足刚才说的外派的这个要求，或者是陪伴的这个要求的话呢，那么这个时候一个这个审审审理的这个官员呢，他就需要去考量啊。 是不是存在足够的人道主义与同情的这个因素啊？那么在考量这个人道主义与同情因素的时候，他一定要把一一个因素纳入考虑。什么纳入考虑呢？就是被他的这个决定来直接影响的一个孩子的这个利益啊，一定要把这个孩子的利益考虑在这个这个这个他做这个 HNC 的这个决定的时候，来看看他有没有足够的人道主义与同情的因素能够。 克服啊，他违反这个移民监的情况，使得他能够继续保留他的这个永久居民的身份。那么这一条呢，就是我们常说的人道主义与同情条款啊，也就是 H N C 条款。那么这个条款里面有几点需要特别注意的是，第一点呢，它只是说一定要把这个被这个决定所影响的一个孩子的利益考虑进去，这个因素一定要考虑进去，你不可以不考虑这个因素做出一个决定。但是呢， 很多人有的时候会误以为说，哎，我只要有一个孩子，比方说我在加拿大有一个孩子，虽然我自己可能在中国很多年，但是我要在加拿大有一个孩子上学了或者怎么样，然后我就我就可以践踏这个这个移民间的这个要求了。那不存在这个情况啊，必须要考虑这个孩子的利益，不代表说你有孩子会受影响，你就一定可以符合移民界，这是两件事情啊。那么考虑了这个孩子。 的这个利益之后，最终哎，是不是能够决定你有足够的 HNC 的这个这个因素呢？不一定要看你整个的所有的综合的情况，所以这是一个 case by case 的东西。那么会有很多朋友，有的时候会经常来问我们说，哎，你看看我的情况，呃，能不能符合这个 HNC 的这个这个这个这个这个条款哈？那这个其实是非常困难，或者说，我能够在很短的时间内。 能够给你一个很准确的答复，为什么呢？因为每个人的情况都千奇百怪，都各不相同，然后每个人的因素都不一样。那所以我在做这样的一个 case 的时候，我首先要去检查你所有方面的细节，因为这个我一再强调，细节是决定成败的。我首先要去检查你所有的细节方面的东西，然后把你每一个细节的方面东西拿来去跟这个呃我们联邦法院的这个案例庞大的这个判例的这个库去做逐一的对比。 看看有没有判例说你这个这个情况是是能得几分， <laughs> 然后你那个情况能得几分，然后把你的所有的因素都都列列出来，大概其能算一算，你总共能，比方说呃六十分，就算你能及格，但是我看你能算下来你能得几分，当然这个是一个比喻哈，实际上不是没有没有没有这种具体算分的这个东西，但是大概其为了便于大家理解，大家可以简单理解成这样的一个一个概念。那最后我把你所有的因素全都加在一起，然后我来感觉你这个。 这个这个这个人道主义同情的这个因素是不是够 strong，是不是够强，是吧？然后能够克服你的这个移民间的这个违反的这个情况，所以这是，呃，必须要纳入这个影响的这个孩子的这个利益的这个这个因素。那么第二个点呢，就是他还提到了一点，就是做这个 H N C 的这个判定的时候呢，他考虑的一定是说。 在我做这个判定之前，你已经发生的违反移民间的情况，这说明了两点。第一点呢，你有的有的朋友他他他会他会希望提前把这个情况考虑进去。他说：“哎，我现在还是可以住满的，但是你能不能帮我看看我的这个情况？如果我接下来的，比方说接下来的一年两年，我要是没在加拿大住，我就回中国居住了，然后到时候我来申请 HNC，你能不能提前帮我看一下？” 这个我我将来能不能够符合 HNC 的条款？对不起，这个我我我可以给您大概的一个意见，但是我没有办法给你一个准确的判断，说你到时候能还是不能，这个没办法，因为刚才看了移民法的条款，他说的是他一定是在判定之前发生的违反移民间的一个条款，因为我刚才讲过了，细节决定成败啊，因为你还没有发生，所以你就不可能给我百分之百的细节。那假如说你可能只能给我百分之。 三四十的、四五十的，甚至六七十的细节，那我跟你根据你这个百分之六七十的细节，我可能能给出一个大致的一个评估。但是，毕竟你还差了那百分之三四十的细节。如果你那百分之三四十的细节里面百分之百都是充满了这个 HNC 的这个因素，那当然会 make a difference 是吧？会会使整个最终的一个结果是会不一样的。那所以我们也好，移民部也好，其实没有办法。 也没有提供这种途径，说在还没有发生的这种情况下，我们能够给你一个准确的评估啊。说你你打算回去照顾照顾爸妈，然后你你说你提前评估一下，这个没有办法评估啊。这是说明的第一点。第二点呢，就是说我这一次啊，这个移民部也好，或者是相关的这个法院也好，这这个仲裁委员会也好，他。 这一次，他最后判定你存在足够的 HNC 人道主义同情因素，豁免了你这一次的这个移民间的这个违这个违规的这个情况啊。但是呢，到此为止啊，你不能说我我拿了一次我 A HNC 我豁免了移民间的条款，我以后我就畅通无阻了，我以后我就肆无忌惮，我继续违反这个移民间的要求啊，不不可以。那你每一次，当然你每一次违反移民间的要求，都要重新再做一次。 判定啊，当然我也不能说你第一次判定成功了之后，你后面就不能够再继续判定成功，这也是完全有可能的。你可能你第一次违反了，你判定了有有足够的 HNC 的条款，但是你第二次你又违反了，然后你又判定了，你说你又成功的这个具备了这个足够的这个 H HNC 的这个这个因素，那当然有可能，有可能是吧？所以这个每一次的判定呢？ 它基本上是相互独立的一个关系啊。那移民法 l r p a 的二十八条呢，基本上就讲到这里就讲完了。那么我们来看一下，就是实际上大家呢在什么时候会碰到这个移民间的这个检查？刚才说了，它并不是随时随地都来检查你的啊，它一定是要有一个检查，然后通过这个检查触发这个检查之后，它才能够对你的移民间的是否是符合的情况进行一个判定。如果说不符合，它才能继而再判定你有没有足够的这个。 HNC 的这个情况，那谈到这个 h n HNC 的这个这个条款呢，我还要补充补充一点。那么就是说，呃，HNC 的这个条款呢，它的举证责任是在申请人啊，就是说，你说你有足够的 HNC 的这个这个因素，你得告诉我，你得证明你为什么有有有有主有有有足够的这个 A HNC 的这个因素啊，而不是说我这个移民官我来主动的去去去帮你判断，当然。 移民部，将大家都知道，移民部加拿大移民部非常 nice 的，他也会主动的去问你一些问题，来看看你有没有这个足够的这个人道主义同情的因素。但是他他并不了解你的情况，所以他并不知道你所有的情况，所以他他只能根据他们的一一一些经验问你一些呃通用的问题或者大多数人都会有的一些问题。但是实际上可能你有你的特殊的情况，他是不知道的，所以他也不会问出来这些问题。那么这种情况下呢，就可能非常可能会存在说你其实有一些。 足够能够克服这个这个这个移民间的这个这个这个人道主义同情的因素，但是他并不知道，他也不会问你，那么你也没有讲，那对不起，那你可能就违反这个移民间了啊。那么，所以这个就是我们作为值班的移民顾问，我们会来需要做的一个一个事情，我们会研究你所有方面的因素，然后跟法院的这个判例进行进行核对。那么刚才讲了这个这个工作的思路，那么。 大家在日常生活当中经常会碰到的一些这个移民间的一些检查，什么样的情况会触发这个移民间的一些检查呢？那么通常有这么几种情况，第一种情况就是你入境加拿大或者是过境加拿大啊，在这种情况下呢，一般这个海关的这个 CBSA 的这个 officer 呢会简单询问啊，呃，我个人经验里面呃经历过的，那么个人经验里面听说过的呢，最常问你的一个问题就是。 你离开加拿大多久了？他们一般就会问这样的一个很标准式的问题，然后看看能不能哎，假如你你说你已经离开了三年了啊，哎，那这个时候这个 officer 他可能会打一个很大的问号，他可能会很警觉，他可能就会进而来检查你最近五年够不够这个移民间的这个情况。但是如果你说你只是离开了几个月，那没有任何问题，通常都不会有。 哪怕尽管你实际上可能已经不够了，但是通常也不会再有进一步的这个盘问啊。那么到目前为止，我应该说我个人没有听说过谁就是比较确凿的情况。有有些有些道听途说的故事，但是那些到时候道听途说的故事，后来我都没有去证实过，都被证伪了啊，都被证伪了，不存在。那么没有证实过的，有听说过谁就是嗯持有有效的枫叶卡？ 但是他实际上没有住够，然后在入境的时候呢被拦下，然后引触发了这个移民间的检查，并且最后不够，然后进而发了驱逐令。虽然理论上是这样的一个一个一个一个流程，但是实际上在入境的时候呢，我还没有听说过啊。这是入境的时候的一个一个情况。第二种情况当然就是你续续枫叶卡啊，你呃枫叶卡快过期了，然后你提前提前九个月以内，你都可以提前来续这个枫叶卡。 那么第三种情况就是你人在加拿大以外啊，然后你的枫叶卡过期了，或者是你没有带枫叶卡，或者是丢了，或者是怎么样。总之你没有一张有效的枫叶卡的时候，你想要回到加拿大来，这个时候呢，你就应该申请一个旅行文件啊，永久居民的旅行文件。那么你只要提交了这个申请呢，也会触发这个移民间的这个检查。那么第四种情况呢，就是比方说你担保呃申请亲属团聚移民，比方说你申请父母团聚移民、祖父母团聚移民。 啊，或者是配偶、孩子等等等团聚移民。那么，在你申请团聚移民的时候，首先要验证你是不是你的这个身份状态，是不是还是一个有效的永久居民的一个状态啊？那么也会触发这个移民间的检查。那么最后一种情况，常见的最后一种情况呢，还有一种就是申请入籍啊。你说你想要成为加拿大的公民，申请入籍，你五年里面住满了三年，然后你想要申请入籍，申请入籍的时候也会触发这个移民间的检查啊。 啊，它会触发两两个检查，应该说，如果说你最近五年里面，呃，没有住满三年，那当然你的入籍申请就不成功。但同时它也会检查你有没有住满两年。如果你你连两年都没有住满，你还申请入籍那那你就会 <laughs> 引发一场血案，是吧？这会引发接接下来的一系列的操作啊。那这五种情况啊，碰到这个移民间的检查之后，那么符合的情况怎么样？不符合的情况怎么样？我画了一张流程图，那么。 跟大家一起来 share 一下，在这个流程图里面呢，当大家申请这个左边的这个第一个框啊，大家入境加拿大或者是申请续卡、申请旅行文件或者是申请担保移民以及入籍的时候呢，就会直接触发这个移民间的这个检查啊。那么如果这个移民间的检查的结果是你已经符合了，你五年里面住满了两年，或者是你有符合刚才说的陪伴加拿大的这个公民居住的情况，或者是外派到加拿大以外啊，被加拿大的这个生意或者是公共行政机构啊，或者是被政府。 那么，以及你陪伴这样的一个外派的人员在加拿大海外居住的时间呢，都都都算作这个五年里面的两年的时间。如果这个时候检查你的检查的结果是 OK，你没问题，你符合这个移民监的要求，那么检查就结束了啊，那么就继续呃，比方说你要入境呢，你就入境；比方说你要续卡呢，继续给你给你给你这个这个发卡啊，那么。 呃，如果说你的这个移民间的检查的结果是 no 不符合啊，你五年里面没有两年符合这样的一些条件，那么这个时候呢就会触发 H N C 的这个判断啊，H N C 的这个判定，你看看你有没有充分的人道主义与同情的因素啊。如果这个 H N C 的这个判定的结果呢是 yes OK，你有充分的这个 H N C 的这个判定，那么你就符合移民间的要求，那么这个检查也就结束了。那么如果你这个 H N C 的这个判断的结果是 no，你不具备啊。 充分的这个这个这个人道主义同情的这个因素，那么这个时候呢，你就会被依照移民法 l p a 第四十四条的这个条款的要求呢，会给你起草一个呃 A 四四报告，也就是 in admissibility 的这个报告。那么这个报告一旦起草之后呢，会根据你当事人啊，你到底这个时候你人是在加拿大呢，还是不在加拿大？假如说你申请的旅行文件被拒了，那么你这个时候就人人不在加拿大，对吧？那么如果你人不在加拿大的话呢，那么直接就 问你，哎，你要不要做申诉啊？呃，这个，这个，这个，你要不要申诉？这个，你的身份已经已经准备要被取消了。那么你但是你有申诉的权利，在你没有申诉完成之前，那么你还是加拿大的永久居民。那么如果说你当事人是在加拿大的话呢，这个时候呢就要给你发一个驱逐令啊，准备把你驱逐出境。但是这个驱逐令它是一个有条件的，条件是什么呢？就是你有申诉的权利。那么。 如果你在限期内，当然这个申诉是有一个时间限制的，根据你人在加拿大还是不在加拿大，它的时间的限制是不一样。那么如果你在这个限期内啊提出了申诉，那么就到了这里。如果你在这个限期内没有提出申诉，就说明你不准备申诉了，你放弃申诉的话，那么这个时候呢，你就丧失你的 P R 身份了啊。那么如果说你在限期内提出了这个申诉，向这个移民与难民委员会的这个 I A D 呃 Immigration Appeal。 Division 啊，这个部门 IAD 提出的这个申诉，如果你的这个申诉成功了呢，那么当然你就被被视为啊符合移民间的要求，或者说你就可以豁免移民间的要求来保留你的这个 PR 身份了。但是如果你这个 LED 的这个申诉呢失败了啊，被驳回了，你你你你没有没有没有没有办法被克服这个这个你的这个违反移民间的情况，那么你这个时候呢，你还可以申请司法复议。大家注意啊。 这个整个的这个流程图里面呢，只有在这里你是丧失 PR 身份的啊。到了这里申请司法复议的时候呢，你还不一定啊丧失 PR 的身份。那么为什么我在这个流程图里面我没有继续把这个你进行这个司法复议之后的一些分支的一些可能性的一些情况和流程我没有画出来？因为如果你一旦要申请司法复议的时候呢，你需要面对的是联邦的法院啊。这个时候呢。 呃，如果你打算呃聘请专业的人员帮你来来解决这个问题，呢，你需要聘请的是专业的律师啊。而我们作为持牌的一名顾问呢，我们是没有资格在联邦法院面前代理你的这个案子的。所以这块呢，我没有去详细的发出来。那么实际上呢，这个这个这个进行司法复议的时候呢，它有非常非常多的可能性，因为联邦法院它有权利暂缓你的这个驱逐令的生效。 他也可以不暂缓，对吧？那如果说他不暂缓你的驱逐令，那么其实你可能，你的你的驱逐令一生效，那么你的 P.R. 身份就没有了，你的法律状态其实就已经没有了。当然，你还是可以进行这个司法复议。如果最终你的司法复议的结果，你你你你又赢了，你又成功了。但是大家知道，司法复议的结果有可能是发回重审。但发回重审，你你其实还是呃没有没有恢复你的这个身份，对吧？所以，那么这里头就谈到了一个问题，你。 这个 PR 的这个身份，什么时候你就失去了这个身份啊？那有的人最常用、最常、最常见到的一种一种误区，可能就是说，有的人觉得说，哎，我的枫叶卡过期了，我是不是就已经失去了这个 PR 身份了？有的人他担保了他的父母移民来到了加拿大，但是来了之后，他的父母并不适应，然后可能待了半年、一年，他就回回老家，回老家，然后过了若干年，十年八年，他都没有再来了。这个时候，你说他们的身份是不是还是加拿大永久居民呢？答案是肯定的。 我们来看一下移民法的具体规定。那么，首先，移民法 LPA 的第二条的第一款的定义里面，它这样界定永久居民的这个状态。它说的是一个人呢，取得了永久居民的身份之后呢，并没有继而，在根据移民法 LPA 的第四十六条的这个规定下，没有继而丧失他们的身份。那么，LPA 第四十六条的规定是怎么样？那么，第一款他说了，一个人丧失了他的永久居民的身份。 有几种情况，我们来看一下。那么它有几种情况：A 怎么样？B 怎么样？C 怎么样？然后还有 C 点一、D 还有 E 啊。那么接下来我们来详细看一下这几种情况啊，永久居民在什么样的情况下会失去他们的永久居民的状态和身份啊？第一种情况。 当他们成为一个加拿大的公民的时候，当然不用说，当你入籍的成功入籍了，成功成为一个加拿大的公民的时候，你当然就不是一个加拿大的永久居民了。但是这里头有一点要注意啊，什么叫做你成为一个加拿大的公民？你什么时候在法律的这个这个意义上，你成为一个真正的加拿大的公民呢？根据《加拿大公民法》的规定呢，你要在完成了入籍宣誓这个动作之后，才能说。 你在法律上正式的成为了一个加拿大的公民。有的朋友可能会认为说，哎，我提交了这个加拿大公民的申请，然后我是不是就差不多了？然后我就离开加拿大，我也不用管移民监了。呃，绝对不是这样。那我们有案例啊，他提交了入籍申请之后，他就离开了加拿大，然后最后入籍申请的时候发现他这个不满足移民监了，然后他入籍入不了，然后 PR 身份还还还没了啊，丢丢掉了。那么。 那有的人说，我我已经参加完入籍的考试了，这个这个入入籍的知识考试也也跟这个这个这个这个这个这个面试官已经面试过了，我已经通过了这个入籍的这个面试。那这个时候我是不是就可以认为我是一个加拿大公民了？还没有，还没有啊！你还要完成入籍的宣誓的仪式，这个时候你才算。也就是说，在完成入籍宣誓前，哪怕一天啊，你都必须要遵守移民监的要求。 那么第二种情况呢，就是说，如果他们在加拿大以外啊，然后比方说他们申请这个呃旅行文件也好，或者是申请担保移民也好，或者是怎么样也好，那么最后的一个判定的一个结果啊，他们违反了移民监的情况的话，那么这个为什么说最后的一个结果？因为刚才大家看到我的流程图里面，你还可以申诉等等等等，有一系列的这个法律的程序你可以走，那么直到最后的一个。 决定啊生效，说你违反了移民监，那么这个时候你就正式的失去了你的 P.R. 的身份。那么第三种情况，当驱逐令发给一个永久居民的一个驱逐令，它生效了啊，那么这个时候呢，生效的意思就是什么？就是就是你要把你驱逐出境了啊，没有别的别没有别的问题来把你驱逐出境了。这个时候，那么这个你的永久居民的身份状态就没了。 那么，比方说，你可能是因为你你在你你你在加拿大，你申请枫叶卡的时候，你续卡的时候，你被判定你不满足移民的要求，续卡没续成，然后进而引发了这个一系列的这个这个程序，然后最后给你发了个驱逐令，然后最后驱逐令也生效了，你上诉也没上诉，或者是没上诉成，或者是怎么样，那么你就生效了。或者是你作为一个加拿大的永久居民，大家知道，我这在这在之前的这个讲座里面有讲过，就是说。 如果你犯了罪啊，如果你犯有严重的犯罪行为，然后呢被判刑了，你你坐牢了，坐了坐了几年牢出来，然后这个时候呢，对，那你在坐在你坐牢之前，他就给你发好了一个驱逐令，那么这个驱逐令是一个有条件的，条件就是你做完你的牢， <laughs> 那么等你做完牢出来，那么直接就把你遣返了，那么这个时候这个驱逐令就生效了，生效的这一天你就失去了你的 P.R. 身份。那么第四种情况就是如果说你。 获得加拿大的永久居民的这个身份呢，你是通过难民申请、申请难民庇护的方式来获得这个永久居民的身份的。那么，假如说这个已经你的这个这个难民保护啊已经被最终宣布终止了啊，你已经不需要难民保护了。我这在之前的这个这个这个讲座里有有讲过，比方说你申请难民庇护来到加拿大，然后你也成为永久居民了。成为永久居民之后，你 somehow 你 你发生了一些想法，你你回到你的祖国去看了看，然后被加拿大政府知道了，说你已经回到了你的祖国了，说明你在你的祖国是安全的，然后你也不会遭到破坏，至少你自己认为你不会遭到破坏，不然你干嘛回去呢，对吧？那这个时候你就不需要我们的保护了。那么你的 PR 身份呢？当然经过一个法定的程序的宣告啊，判定说你你你就不是我们的 PR 了啊，我们不给你提供保护了。这是第四种情况。第五种情况呢，也是一样。 就是还是难民的情况。那么，假如说，呃，你在难民申请的时候作假了，是吧？那么最后被发现了，或者是怎么样？那么经过一定的法律的程序，那么他宣布啊，加拿大的这个这个这个相关的这个部门，他宣布你的这个难民保护呢作废，作废啊，因为你之前是作假过来的啊，可能最后被发现了，那么宣布你的这个难民保护作废。那么这种情况下呢，你的这个永久居民的状态呢，身份呢也就没了啊，这是。 呃，一二三四五，第五种情况。那么最后一种情况，第六种情况，就是说，那么前面五种情况呢，讲的都是被剥夺啊，呃，当然第一种入入入籍这种除外啊，讲的基本上都是被剥夺，前面前面四种都是被剥夺你的这个 PR 的这个身份。那么最后一种情况呢，是属于你主动自己放弃 PR 身份的情况，就是什么概念呢？就是我。 我也不想要加拿大的这个永永永久居住居民的这个身份了，因为我也不打算在加拿大继续居居住下去了。因为大家可能知道，有不少的朋友来了加拿大之后，呃，由于种种原因，他们可能又决定回流了，回中国继续生活，那么可能他们就就放弃了这个 PR 的身份。 那么这个时候呢，如果你确实想好了、决定了，你要放弃你的 PR 身份呢，这个时候你要有一个法定的程序，你要走，你要跟加拿大的移民部要做做一个申请啊。申请完了之后，如果确认你符合放弃永久居民的这个条件，那么他就会给你一个确认，说你现在已经正式宣布你已经不是我们加拿大的永久居民了。那么是不是说你不想要这个在加拿大继续居住的时候，你就一定要放弃呢？这个东西。 呃，我我个人的理解是这样哈，就是其实不是很建议，就是当然各有各的好处。就是说，通常情况下我们会见到什么样的人他会去放弃这个他们的这个 PR 身份呢？呃，大多数的情况下都是他们已经不满足移民间的要求，其实他们自己也知道，他们也不满足移民间的要求，也不符合这个充分的这个 HNC 的这个条款，没有具备充分的人道主义同情的这个因素。 呃，他们也没有其他的什么想法，他们也自己其实本身也不想要加拿大的这个永久居民的这个身份了。那么这个时候呢，他们比方说已经在在在在已经回中国生活了很多时间，已经在加拿大以外的地方生活了很长时间。这个时候他们忽然出于某种原因，他们要要要到加拿大来，他们他们不论无论是访问也好，工作也好，学习也好，他们想要到到加拿大来，那么。 这个时候就面临一个问题，他们理论上他们还是加拿大的永久居民，但是呢，他们如果申请旅行文件，他们一定会被拒掉，对吧？那么，但是这个会会浪费很长很长的时间，所以他们就想说，哎，我就主动放弃掉我的 PR 的身份，然后我来申请一个访问签证，是吧？那么这个是我们最常见到的一种情况，是当事人需要主动来放弃你的 PR 身份的一种情况。那么，所以如果说你已经不想要这个 PR 身份了。 而且呢，你可能以后会打算来这个加拿大申请访问签证，那么这个时候呢，你就最好就是可能提前主动来放弃，因为你要放弃这个 PR 身份，它也需要一个程序，也需要一段时间。不是说你你今天决定了，我一个礼拜之内我就要来加拿大，然后我要申请访问签证，然后我就要越快越好，这个时候你才想起来要放弃，那当然你的你的时间就会比较长，对吧？ 那么，如果说你你你前面几年你没事儿，你你想好了，你也不会再改主意了，你就你就把你这个这个这个这个状态放弃掉了。那么你你后来申请访问签证的时候，当然就会比较省时间嘛，是吧？但是也有情况说，可能因为有的情况，有的人他他会他会发生他发发生变化，他的情况会发生变化，他会改主意。他说：“哎，我我我前几年我是不想不想来加拿大生活了，但是过了几年之后，情况发生了一些重大的变化，我可能又想来加拿大生活了。” 那虽然我可能已经离这个移民间已经差得太远了，但是会不会有这样的一种可能性啊？虽然过了若干年之后，会不会有这样的一种可能性，就是你还是具备充分的人道主义与同情因素，尤其是考虑到孩子的原因、孩子的利益的时候，会不会有这样一种可能性？如果是有这样的一个可能性存在的话，理论上啊还是有可能的，哪怕你十年都没来加拿大，但是 h o 号。 然后你就符合了这个 HNC 的条件，然后你主张你的这个 HNC 的这个条款得到了允许，那么你还可以继续保有你的 PR 的身份。那当然，如果说你过了五年的时候，你已经放弃掉你的身份了，已经履行了这个法定的程序，那你过了十年，你忽然想起来啊，并且你也具备同样的这个这个因素，但是那你已经没有这个机会了，对吧？所以。 主动放弃，呃，什么时候选择主动放弃呢？通常情况下，我给大家的建议可能就是说，你确实也决定不打算来，不打算来加拿大永长期居住了。同时呢，你又打算，比方说最近半年、一年内啊，你要打点提前量。最近半年、一年内，你可能要到加拿大来，呃，看朋友也好，看亲戚也好，或者怎么样也好。 呃，那么你就可能可以考虑来提前放弃这个身份，否则的话，你可能就多一事不如少一事，对吧？你，你，你，你因为放弃身份还要履行一个程序，所以呢，你就没有必要，你就可以再继续等一等啊。那么这个呢，就是我们今天主要要讲的关于移民间的内容。最后，我们来回答两个网友提供的问题啊。第一个网友呢，他问说，哎，为什么这个申请续卡的时候，我要提供我的？ 税表啊，我要提供我的报税的报表。那么，当然现在提续卡的时候，其实已经不需要主申申请人主动去提供这个税表，而是在申请表格上面会授权这个移民部，他可以去访问，去去去访问到你的呃税务局的这个数据啊，呃，授权你只要你只要同意授权就可以了。那么他们会自己去税务局调阅调阅你的报税的信息来看。那么这是为什么？那么如果说我不给他们授权，但是我也提供不出来税表。 如果说他问了我一个很抽象的理论性的问题，就是说，如果我根本就不是税务居民，所以我就不需要报税，但是我却住满时间了，那我怎么那那那那会怎么样？那么这时候我们要明确一下，因为呃，移民间呢是五年里面住满两年，是吧？那么根据这个，我我去翻了一下税法，我去看翻了一下税务税务局的这个政策，那么呃，这种情况理论上是有可能的，不是完全没可能，但是可能性非常非常的小，为什么呢？ 首先，第一点就是什么情况下你会必须是加拿大的税务居民呢？首先有一个要求，就是你在一个税务的年度里面，那么通常就是一月一号到十二月三十一号这样的一个区间内，你如果住满了超过一百八十三天，那么你就一定是一个加拿大的税务居民，那么这个时候你就必须要报税，对吧？但是大家看到了，移民间的要求是五年里面住满两年，它是不到一半的时间，但是一年里面三一百八十三天，它是超过一半的时间，所以这个是有可能，理论上是有可能出现的，但是实际上。 可能性非常非常的小。那么，你除了这个居住时间要成为加拿大的税务居民以外，你还有几个几种情况，你都是加拿大的税务居民。第一种情况，你在加拿大有一个住所啊，有一个家。先不论说这个房子是不是你你自己的，你可以租一个房子，因为你毕竟五年里面你要住满两年，对吧？那你可能你虽然离开加拿大了，但是你可能会有很多的行李或者是怎么样，你需要放到一个地方，然后你需要租一个租租一个住处，租一个房子。那么这说明可能就是说你在。 这个在在这个一年的这个时间里面，你可能有超过一半的时间，你有一个家，啊，那么还有一种情况，比方说你的配偶，虽然你自己不在加拿大了，但是你的配偶在加拿大，他在加拿大居住了超过一百八十三天，啊，或者是你有一个孩子在加拿大，因为大家很多人移民加移民到加拿大的原因来都是为了孩子读书的一个问题，那么只孩子只要在这边读书，那他肯定是一年要居住超过一百八十三天的一个情况，对吧？ 那么，或者说，你说我就单身一个人，我这些什么东西都没有。那么，还有一些情况，比方说你在加拿大有一些资产，比方说你有一些这个呃，有一辆汽车，因为你你你毕竟你在五年里面你要在加拿大住满两年，对吧？你没有车还是很不方便。你说你在加拿大有一辆汽车，或者是你有一些家具啊， <laughs> 有一些家具都算啊。 或者是你在加拿大有一些社会的关系，比方说你在加拿大的这个健身俱乐部，你有一张会员卡，或者是你是加拿大的某个呃教会啊宗教宗教这个机构教会的一个成员啊，或者是你在加拿大有一些经济上的联系，比方说你有加拿大的银行账户，或者是你有信用卡，或者是你有加拿大的驾照等等等等等等啊。那么这些因素不不是说这些因素单一就能决定你是不是税务居民啊。那么这个因为。 你是不是税务居民不是我的这个专业领域，所以我只是根据我的了解提供一些分析和建议。那么，这不是不是这些因素单一就能使你成为一个加拿大的税务居民，但是这些因素综合在一起，你就非常有可能成为一个加拿大的税务居民。那么最后一条呢，还有一条很很很重要。那么大家都知道，加拿大一个很大的一个好处利益就是公费医疗，是吧？公费医疗系统。但是我目前看下来，基本上但加拿大所有的省份的公费医疗都有这么一个要求，就是你在申请医疗卡的时候呢。 你都要承诺，你你未来就是，如果你还没有在这个省居住超过一超过半年的时候，那么你基本上都要承诺说，你未来半年不打算离开这个省，啊，或者说未来一年你你里里面你要住满至少半年以上的时间，你才能得到这张公费的医疗卡，否则你可能都得不到这个医疗的保障。那么你怎么来解决你在五年里面住满两年？如果你每一次，比方说都住这个这个这个四个月。 那么你就不符合申请这个医疗卡的这个这个条件，那你没有医疗卡，你怎么解决你的这个看病问题，对吧？这个总总有可能会发生生病的情况，是吧？所以综合来说呢，这个情况发生的可能性非常非常的小。但是我们作为一个理论探讨啊，不妨事。所以如果真的你有出现这样的一个情况，你不是加拿大的税务居民，但是你却住满了两年的情况，那怎么办呢？很简单，那么。 根据这个税务局的这个税法的要求和这个流程的要求呢，如果你过去的这一个税税务的年度里面，如果你认为你自己不是加拿大的税务居民，你也不想报税，那么很简单，你去申请一个非税居民的认定啊，你跟税务局去申请一个认定，然后你说你我我什么都没有，你我就是非税居民，你你同意不同意？那么税务局给你一个认定的结果，说同意，你是在这个税务年度里面你是加拿大的非税居民，那么。 同时，你又能够提供很详实的证明材料，证明你确实在加拿大住满了五年，里面住满了两年啊。那么，呃，比方说你的出入境记录啊，比方说你的机票啊、你的行程单呐、你的等等等等，所有的这种各种的这个这个这个记录啊，你又能充分的能能够证明这一点的话，那么你在申请续卡的时候，连同你税务局对你的这个非税居民的认定一起提交上去，那我认为应该是没有什么问题啊。所以这个就是。 对于税务居民这个问题的一个一个解答。那么还有一个网友提供了一个问题，就是永久居民他在加拿大境外陪伴公民的伴侣啊，一起生活在加拿大以外，在续卡的时候，或者说在涉及到这个移民间的这个这个认定的时候啊，他需要提供什么证明材料啊？除了这个出入境记录以外，那么呃，讲到这个问题呢，我们首先要搞清楚这里面的逻辑是什么。就是说，首先刚才因为相关的法律条款我都已经讲完了，那么。 第一，你要证明，因为你陪伴的是这个公民的伴侣，对吧？公民的伴侣，那么首先你要证明这你陪伴的这个人是加拿大的公民，当然你要提供这个人的公民的证明，比方说他的加拿大的护照啊啊，或者是其他加拿大的这个相关的，因为他在加拿大以外的地方生活，他应该是有加拿大的护照，对吧？所以加拿大的护照你需要提供。第二个，你要提供你跟他的这个关系的证明啊，如果你跟他是这个结婚的配偶，那么。 你你要提供结婚证，如果你是 common law partner 啊，同居的伴侣，那么你可能要提供更多的同居这个，呃，住在一起的这个这个这个证明。那么，呃，还有，比方说你的这个公民伴侣他在加拿大以外，他他是不是有工作啊？那么他可以提供雇主信啊，或者是他提供当地的这个协会啊，或者是俱乐部的一些会员卡呀。 啊，或者其他的一些旅行文件等等等等。那么这个材料清单，我刚才讲过的这些材料清单呢，是我根据加拿大移民部的操作手册里面相关的这个内容来列举出来的。那么其实大家知道，呃，这个证明的材料一定是因人而异的，每个人的情况都不一样。你提供了这些材料，并不代表。 你的申请一定被会会被批准，那么你不提供这些材料里面的材料，也不代表你的申请一定不会被批准，因为每个人情况都是不一样的。所以重点是你要能够理解这里面的逻辑，然后充分证明你每一个环节的逻辑关系是怎么样啊。那么，呃，这里有就牵扯到要有一个证据标准的问题。那么我之前的一个讲座里面有提到，在一个什么样的证据水平里面呢？那么没有特殊说明的情况下。 证明的证据标准就是 more likely than not，也就是证明你更有可能是陪伴你加拿大公民的伴侣在加拿大以外生活。啊，那么这期的讲座就是这样，我们下期再见，再会。